အာယုဦးနေကြည်လင်လန်းစားလာပါစေကြည်နူးစေမမင်းငယ်ရတဲ့နောက်ဆုံးငါမနဲ့ခင်တော့ငါမမမီတော့ပါနေဝင်သွားပြန်ပြီပြောစုံအိတ်တဲ့ညာများမြဲတကောင်ကြော်သွားခဲ့ကူကူလို့ပေါ်ကြတော့နေရွှေညာရွှေနဲ့ရရဟာတဲ့ပိုင်းစားဖလဲတွေ့ значит любовь. ကြည်လင်လန်းစလာပါစိတ်ကြည်နူးစေမှာ